I was once like you. I wanted to uh, listen to me, please. Ẹ gbọ́ gbólóhùn méjì yìí I tó want àwọn ẹni mẹ́ta tábẹ́ kọ. Ẹnìkan wà bí ó ríra Only níri pé tó bá tiẹ̀ máa dé èèyàn kì í ṣe pé kéèyàn kó ń dé èèyàn kó ń lókìkí bí ọkọ̀ níwájú ó ń rò nínú òun náà kì í sọ fún pé ó dẹ̀ máa ó máa ga ju ohun tó lè fọkàn mi. education period ni ó sọ́fà tí wàá ń pè ní difficulty I started from College of Education in Laorangun ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú I was studying computer science mathematics then unfortunately mo ní àwọn ìdojúkọ torí mo fẹ́ràn orin gan òsínbí tèmi ò tí kọ́ a máa lecture in class màmá àfinú kọ orin ọlọ́run yọ̀ọ̀dá ìmọ̀ fún mi díẹ̀ kò sí tí wọ́n kọ́ mi tí yìí nù ìgbà tí mo ṣe graduate padà ní university mo ṣe lọ parí course mi ní college of education mo jáde bí ẹni tí ò kàwé yọrí gbà yẹn kódà ẹ̀ sọ pé mi ò mọ̀wé ṣùgbọ́n àwọn tí mo kó síwájú pọ̀ mi ò dẹ̀ ní òye bí mo ṣe lè tó àti pé láti bẹ̀rẹ̀ NCO ò sí nínú dream mi wọn ò pé tí wọ́n fẹ́ lọ sukùl gbèrè ní I went to University of Federal uh, University of Technology Akure. I studied meteorology tí ò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú music. Mo tún ní àwọn ìdojúkọ díẹ̀. Ṣùgbọ́n tó yọ mí jù láyé ni àánú Ọlọ́run lórí mi. Mi ò mọ ìdojúkọ tó ní pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ilé mi. Àmọ́ fi ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀yà fún ẹ pé tó bá ti rí Jésù àṣeyọrí lè dájú. bí mo bá lè ní àṣeyọrí at the big box success course kan wà tí mo ṣe ní hundred level ní twitter ẹbí one oh one mechanical drawing torí kì í ṣe iṣẹ́ theory theory ni mo máa ń gbà yìí I mean practical work ni ní o dẹ̀ ń gbé sùn mo fail ẹ̀ ní hundred level mo carry ẹ̀ dé five hundred level yà ó yà yín lẹ́nu àwọn ọ̀gá kọ̀ọ̀kan tó fẹ́ràn mi lọ yọ kù nínú tí mo rẹ́gísítà five hundred level tí mo tún wá rẹ́gísítà tí mo tún wá ṣe mi lọ lecture mi lè ṣe any any exercise mo kàn dúró de thirty marks tó jẹ́ ti exam seventy ní gbogbo exercise everyday exercise ẹ̀ báwo ni bẹ́ẹ̀ pass but I went to the ntí ọlọ́run fi yà mí lẹ́nu jù nìyẹn tí mo ní mi ò ní sáláì láyé I went mo wọnú ẹ̀sán wọn mo jòkó tí ọmọ bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ mo sún àga mi bá kó sún àga ẹ̀sán yìí àwọn ìyá ẹbí ẹ òkè ló ti bẹ́ẹ̀ jíwọ̀ nínú mechanical drawing ọ̀gá kan sáyẹ̀tì mi ọ̀yẹ́ àgbáyà bí àga ẹ̀kọ́ bẹ̀ tó separate mi wọn àwọn òkèlè mo bẹ́ẹ̀ sọ wọn kàn kọ́ ló sọ ní ìtẹ̀ mo jáde lọ and that is only cost mo ní problem pẹ̀lú mo dẹ̀ kó òun bẹ̀ ọmọ òkè mẹ́sìn níbí mo fẹ́ wọ òkè mẹ́sì lọ gun orí òkè kan wọ́n pè ní orí òkè babájídé mo débẹ̀ mo ní olúwa mi ò lọ bá dókítà awópẹ̀tù ọ̀gá tó ń kọ́ gbà wọ́n ní lọ bá kí n bẹ̀ mi ò lọ bá ọ̀gá kankan I send you to him olúwa ló bá sọ̀rọ̀ mi gbọ́dọ̀ fẹ́ kọ́ọ̀sì iṣẹ́ tí mi ò tí mi ò tí ń attend kò sí attendance rárá but to God be the glory ọjọ́ tí mo rí forty yìí ó dàbí ìgbà tí wọ́n gbé millions lé mi lọ́wọ́ tọ́jú mọ̀ pé á dá mi dúró bọ́lá náà gbà kó dá mi dúró. mi ò mọ kọ́ọ̀sọ tí ní ìṣù lébi mo fi ọwọ́ ọlọ́run sọ̀yà fún ẹ pé ó máa níyànjú. agbára ọlọ́run gbogbo ohun tó bẹ̀ sọ fún ẹ pé ó wá ni o gbàgbé nípa àṣeyọrí ohun yẹn ó máa mọ̀fọ́ lórí ẹ̀. ayé ló sọ kò ní láyé. jọmọ bàbá mi tó kọ́ jọmọ bàbá mi tó kọ́ jọmọ ọlọ́run kó tọ́ ọmọ àgùntàn. nínú bíbí. Kèrè máa ń dárò ní ọ̀tọ̀ lórí ẹjọ́ kan. Kèrè máa ń tẹ̀sí náà lẹ́yìn ẹgbẹ́ lọ. Níbẹ̀ náà ni olúwa ti di lọ fún wọn. Ó ní ẹ fara fáwọn òní ìbò lórúwa onígbé. Ìlú ẹ̀ka ìjàmbá náà. Ìlú ọmọ àdéhùn.